sono sola, sempre di più. Ti amavo sai, eri il mio uomo da rispettare, da voler bene. Sei andato via. Andato lasciando nella mia il nome, nome tu, ma inutilmente non ci sei, Sei andato via le notti інсегоно un nuovo giorno, ma un tuo ritorno non ci sarà. Se tanto buio nei miei domani, ma sto aspettando la nuova luce. Sei andato via.